Ik ben weer zo zenuwachtig om terug op vliegtuig te zitten. Maar dat komt allemaal wel goed, zolang dat we niet crashen. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee ticketjes voor jullie. Twee tickets voor jullie. Eens eh, En hoe was jullie nice? Super. We waren naar het jeugdfilmfestival geweest. Zijn de tickets klaar? Ja, ze zijn aan het afgieten. Alsjeblieft. Dankjewel. Wel plezier met jullie les. Dankjewel. Een beetje bagage mee ja. Oh. Gaan we steeds beschikbaar voor goed hoor. Dankjewel. Oké, super. Dankjewel. Dag. Begin echt ons. Aandacht, aandacht. Ja, Vlucht 343 naar New York heeft drie uur vertraging. Allee, nu weer die vlucht uitgesteld. Dat meen je toch niet? Je moet weer nog langer zitten. Ja. Zeg, kijk eens daar. Ah, Oh, dat is de kinderjury of nou. Ja, inderdaad. Allee. waar waren ze nu? Ja, ik snap Waren ze niet daar? Zijn ze niet naar daar gelopen? Oh nee, ik denk het niet hoor. Ik denk dat ze daar waren. Zoals ze moeten gaan Ja, ik denk het ook. Kan ik toch niet? We hebben dit nog niet zien lopen. Dan gaan ze echt nooit meer gezocht voor niks. Echt voor niks. Maar daar zit die gewoon. Hoe kan dat nu? Hij is gewoon super. Ja, kom maar. We gaan er eens naartoe, hè? was echt super plezant om hen eens in het echt te kunnen zien. Ja, echt plezant om die personen te spreken. Absoluut. Ja, we zullen wel samen met de haast in ons vliegtuig. Ik denk het ook. We gaan er vandoor zeker. Vlug, vlug, het vliegtuig betrekt over twee minuten. Tot, volgend jaar.